mamelani ke bantwana bam ngoku umntu uhleli ngokwendawo yakhe ne kwitafile nganye kunomsebenzi ofuneke wenzile amaorenji ama-orange anesandi ubu phambi kwetafile yabo uzawubhala lobu ngemibala ngemibala siyabona ama-orange ama-apile anodongwe uzokwenza uzakwakha ubu ngodongwe siyabona ama-apile kuze amapere ninepenti mapere Unephepha phambi kwakho uzokwenza ubu lo besifunda ngaye phi emethini ngoku uyathini ufuneke umbhale ufuna ubona uba umisu umbambile na la bu savana mapere good ibhanana ndibeke apha kuni ibhodi nesanti Kule bhodi nesanti yakho uzandibhalela yabu ebhodini. Siyabana? Kuze ii-grapes banamaphephana amancinane abhalwe ubu, ne? Uzawuzoba izinto osazikhumbulayo ebesithetha ngazo okanye ozibonayo etafuleni ngobu. Uzizobe apha kweli phepha lakho. Siyabana bethuna la class? ah, ah. ibicimba uqala phezulu wehle unyuke ujikele kwi-ovayo very good very good mahle ovayo very good ovayo cima phezulu wehle unyuke ujikele thabathini good khawuphinde ucime sibona ingakovayo okay. phinde ucime ucime nyuka pha phezulu nyuka wehle yehla yehla yehla yima nyuka jikela Ba, ikhwezi. Ngicumele ikhwezi. Nyuka. Yehla. Nyuka. Jikela. Nyuka. Nyuka. Nyuka, yehla. Nyuka. Yehla. nyuka jikela a-a awujikeli kweli cala ka iviwe ujela kweli cala ka mpendulo nyuka ehla nyuka jikela kumpendulo dibanisa eh, jikela a-a mntana mphinde uphinde uphinde ucinga nyuka Yabo? Aphinde. Nyuka. Wehle. Nyuke. Ujikele. Vala. Good. Thetha la nto umsebenzi ekhaya lokwasidala kanjani nandive xa uthethayo. Fina umbhale. sitest into asibhalayo ngamehlehle nyuke ujikele jikele good Ted, vula umlomo. Sitha sithini? Qala phi? Phezulu ne? Phezulu. Mehle, unyuke. Jikele, jikela kulelo, jikela kulelo, ne? Qala phezulu. Wehle, unyuke, jikele. Thatha ipaint yakho ke ngoku wenza. Yimalela. Sino ba bokumba tala na bo bomba yenzake bona qala phezulu kaloku nakumphezulu qala pha phezulu phezulu qala phezulu nuka nuka jikela kulele jikela kulele jikela kulele kweli cala likalele yabona umisi ungathi ne uyasokola kancinci umisi bakakwenzela indlela yalula asisebenzise eli ke ngokuphepha umisi ekubhalele lona ubu no alakhe sisebenzise eliphepha umisi embhalele kona ubani ubu nolelo ne siwabeke la ecaleni ne masizame ke ngoku thatha umbala wepeyinti noba ngephi ipeyinti oyithandayo soqala phi kwichokoza phezulu ne sehle then unyuke jikele asiye yes phezulu ehle nyuke ah, nyuka nyuka kaloku yanyuka